ja voit skipata loput. Voit siis kuunnella juuri sitä, mitä haluat ja nauttia musiikista ilman mainoksia ja skippausrajoja laitteella Päivitä Premium, jotta voit kuunnella silloin, kun sinulle sopii. Katso lisätietoja nappia.